Ola, eu son Carlos Rubio Martín, terceiro D do Instituto IESA Cachal. vou vos mostrar os pasos de como facer unha mascarilla na casa para que poderéis salir á calle. Así que, aquí o tedes. Eleximos unha tea dunha sábana doblada para facer os recortes á vez. Poñemos alfileres para suxeitala. Comezamos medindo. As medidas son 19 por 16 centímetros. Rematada a faena, puñémonos a cortar. Se queremos, podemos elegir un plástico para poñer no interior da mascarilla de tea, para que sexa máis difícil que pase o virus. Collemos as medidas de 15 por 12 centímetros. Comezamos a medir. Posteriormente recortaremoslo igual que a tea. Pasaremos a coser as beiras das teas coa máquina de coser. Facemos as dobleces a cada un dos trozos de tea con agulla. Cortaremos as gomas utilizando a mesma medida nas dúas. Unha vez cosidos os dous pedazos de tea coas gomas, cortaremos os fios sobrantes.